Hallo liebe Mitglieder, in der letzten Folge von Vollversammlung erklärt habt ihr gelernt, wie man den neuen Vorstand wählt und jetzt soll es darum gehen, was dieser neue Vorstand im neuen Jahr verwirklichen soll. Ganz am Anfang ähm, werden wir euch einen Budgetplan vorstellen, was wir dieses Jahr festgestellt haben, wann, wofür wir wie viel Geld ungefähr brauchen und das gerne von euch bestätigen lassen würden. Und im Anschluss geht es darum, was für Ziele wir uns als Verein für das nächste Jahr setzen. Da ist natürlich eure Meinung wieder extrem. Und wir haben auch schon wieder zwei Punkte, die wir ganz konkret mit euch diskutieren möchten. Der eine Punkt ist das Vereinsheim. Ihr habt ja schon auf unserer Website gesehen, dass wir uns einen Betrag ausgerechnet haben, ab dem wir uns das Vereinsheim wahrscheinlich leisten könnten und den gerne über Mitgliedsbeiträge erreichen wollen. Da würden wir gerne mit euch diskutieren, ob wir weiter auf diese Kampagne setzen sollen, ob wir unsere Beitragsstruktur ändern sollten, ob wir Arbeitseinsätze mit reinnehmen sollten und so weiter. Das Ganze ist eine offene Diskussion, also keine Sorge, wir wollen euch jetzt nicht aufdrücken, ab nächsten Monat 10 Euro im Monat zu bezahlen, sondern es geht um eure Meinung und was ihr denkt, wie man dieses Ziel Vereinsheim am besten erreichen kann. In dem zweiten Punkt geht es um eine relativ große Veranstaltung, die wir eventuell anstreben und auch da geht es um eure Meinung, denn ohne die Hilfe aller ist das nicht möglich. Wir haben uns überlegt, am 3.11. zur Haus auf Lahn, was eine relativ große Lahn in Bad Dürneberg ist, ein großes Treffen aller E-Sport-Vereine Deutschlands durchzuführen. Da sollen dann alle ähm, Vorstände der Vereine hinkommen, aber möglichst auch sehr, sehr viele Mitglieder. Und das funktioniert natürlich nur, wenn wir mit bestem Beispiel vorangehen und sehr viele von unseren Mitgliedern auch an dieser LAN teilnehmen und auch organisatorisch ein bisschen mithelfen. Das heißt, wir wollen auch über das Thema, welche Großprojekte ähm, ziehen wir uns an Land und wie wollen wir die angehen, sprechen. Des Weiteren könnt ihr natürlich eure Wünsche ähm, für das neue Jahr, für das kommende Jahr gerne loswerden?